हे हाय मेरा नाम है डॉक्टर अवनीत गुप्ता और आज का जो मेरा वीडियो है वो है कि इस मानसून में यानी इस बरसात में आपको कौन सी सनस्क्रीन लगानी चाहिए जो आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक प्रोटेक्ट करे तो मानसून में भी देखो बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि भाई बाहर धूप नहीं है बाहर तो बारिश का मौसम है तो सनस्क्रीन लगाने की क्या ज़रूरत है बट सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है लोगों को कि बाहर धूप हो या ना हो यूवी रेज तो आती हैं अगर बाहर बहुत सारे बादल भी हैं तो यूवी रेज ऐसी होती हैं UV A and UV B जो उनको फिल्टर करके नीचे आती हैं और वो हमारी स्किन को डैमेज करती है तो अगर आप बाहर बादल भी हैं बहुत सारे बहुत अच्छा मौसम भी हो रहा है बारिश भी हो रही तो बट प्लीज़ सनस्क्रीन लगाना ना भूलें क्योंकि वो आपके बचाव करेगी स्किन को और डैमेज होने से बचाएगी तो इसके लिए मानसून में स्पेशली मानसून में सबसे अच्छी जो सनस्क्रीन है वो है सोला सेफ़ जो एस पी एफ फिफ्टी है और ये पी ए ट्रिपल प्लस भी है मतलब पी ए ट्रिपल प्लस क्या देखो जो एस पी एफ होता है और पी ए ट्रिपल प्लस है वो U V and U V B दोनों को सिर्फ हमें बचाती है तो ये जो सोलह सेफ है ये स्किन ब्राइटनिंग और age defining anti oxidant complex भी इसमें vitamin E and vitamin C भी है जो आपके एंटीजन का वर्क भी करती है स्किन में शाइनिंग भी देगी और विटामिन ई e का जो रिजल्ट है वो भी देगी तो आपको अलग से विटामिन सी सीरम नहीं लगाना है इसमें और आपको हाँ, कोई भी ऐसा कुछ अलग से मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना है क्योंकि ये सिलिकन बेस्ड है जो आपकी स्किन को स्मूथ कर देगी आप कभी कोई मेकअप करते हैं तो आप इसको अप्लाई करिए कीजिए और उसके ऊपर मेकअप भी लगा सकते हैं तो ये हर चीज़ में आपको बचाव करती है फोटो सेंसिटिव आपको अगर हो रहा है तो उसकी भी वर्क करेगी और ये फोटो प्रोटेक्टिव भी है U V and U V दोनों से बचाएगी आपको तो इसकी जो एम आर पी है it's around six hundred rupees तो छः सौ रुपये की सनस्क्रीन है बट ये खुल नहीं रहा है निकल गया तो ओके तो ये स्लिकन बेस्ड है बहुत स्मूथ है स्मूथ टेक्सचर है इसका लगाने के बाद पता ही नहीं चलेगा आपने सनस्क्रीन लगाई बाकी सनस्क्रीन क्या होती है आपको थोड़ा वाइटनिंग पूरे एकदम वाइट वाइट कर देगी चौकी इफेक्ट देती पर इसमें चौकी इफेक्ट नहीं है ओके इसमें फ्रेग्रेंस भी नहीं है ये पैराबेन फ्री है और ये स्मूथ कर देगा तो उसके ऊपर आपको कोई मेकअप लगाना है तो स्मूथली मेकअप फैल जाएगा आपको कोई भी अलग से बेस या प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इसको लगाते हो आपको प्राइमर का काम भी करेगा तो वाइटामिन ई वाइटामिन सी के साथ आपको सनस्क्रीन मिल रही है सोलह से और इसकी और खासियत क्या है ये मैट फिनिश है ठीक है और जो आपके रिंकल्स अगर आपको आ रहा है तो आपका अगर रिंकल्स दिख रहे हैं आपको थोड़े थोड़े तो ये उसकी डेप्थ को भी कंट्रोल कर देगा स्वेट एंड वाटर रेसिस्टेंट भी है वाटर रेसिस्टेंट मतलब इस बरसात में जब आप बाहर जाएंगे तो अचानक से अगर आपके पास पानी गिरने लगा और आपके पास अगर अम्ब्रेला नहीं है या आपके पास रेनकोट नहीं है तो ये धुलेगा नहीं ये वाटर से आपको बचा के रखेगा और यू भी से बचाएगा क्योंकि वाटर रेसिस्टेंट है साथ ही साथ स्वेट प्रूफ भी है पसीना आ रहा है ह्यूमिडिटी हो रही है अगर आप बॉम्बे साइड या कोस्टल साइड रह रहे हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है और अगर आपको पसीना आ रहा है तो ये बहेगा नहीं ये रिमूव नहीं होगा तो ये दोनों को रेसिस्ट करता है वाटर एंड स्वेट और इसकी खासियत क्या है तो उसमें ओके एंटीऑक्सीडेंट तो बताई दिया विटामिन सी और विटामिन ई e जाएगी e, और और और और या तो मेजरली इसका जो है ना ये आपके दोनों जनरली जो सनस्क्रीन मार्केट में होती है वो आपको सिर्फ यू ए से बचाती है या तो कोई ऐसी सनस्क्रीन होती है जो यू बी से बचाती है बट ये आपको दोनों से बचाएगी और एस पी फिफ्टी भी है इधर सन प्रोटेक्शन फैक्टर फिफ्टी है जो आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बॉडी का आपकी स्किन का एस पी एफ टेन है कि 10 मिनट तक यूवी रेस में जाते है उसके बाद बर्न होता है दैट मीन्स एस पी और अगर 50 का लगाते हो तो यानी लगातार ही 500 मिनट तक आपको स्किन को बचा के रखेगी बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा जब भी आप बाहर जाएँ तो इसको आधे घंटे पहले लगाना है आपको और दो तीन घंटे में रीअप्लाई करना ही पड़ेगा क्योंकि सनस्क्रीन को रूल है कि दो तीन घंटे में रीअप्लाई करो चाहे कितनी वाटर रेसिस्टेंट हो या और सॉइल प्रूफ है तो आपको रीअप्लाई करना है बट ये चौकी इफेक्ट नहीं देगी स्मूथली ये सीरियसली बहुत अच्छी है ये स्मूथली पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है आपको मेकअप इसके ऊपर लगा सकते हो कोई भी पार्टी में जाना है पार्टी वेयर मेकअप लगाइए और साथ ही साथ वाइटामिन ई e और वाइटामिन सी तो वो खर्चा आपका अलग से बच गया कि आपको अलग से वाइटामिन सी नहीं खरीदना अलग से वाइटामिन ई e नहीं खरीदना सिर्फ तो इसको खरीदो इसको अप्लाई करो और लगा लो ये आपको मिलेगी कहाँ पर ये आपको मिलेगी इंडिया की जो सबसे बेस्ट वेबसाइट है क्लिक ऑन केयर जो आपके घर पर विद सी अवेलेबल कराती है तो आप इसको खरीद सकते हो click on care dot com पर जाके और वहाँ पे जाके छः सौ रुपये में आपको ये सोलर सेफ आपके घर पे आ जाएगी और इसको अप्लाई कीजिए बरसात में वैसे इसको आप बारह महीने यूज़ कर सकते हैं बट मानसून के लिए बहुत अच्छी है जो मैं आजकल यूज़ कर रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है इसको लगाने के बाद तो बहुत कुछ बता दिया यार इसके बारे में इसको अब आप लोग मुझे बताओ आप लोग जाओ उसको यूज़ करो उसको खरीदो और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इसके रिजल्ट कैसे लगे देखिए सनस्क्रीन का मतलब ये नहीं होता कि आपको गोरा कर देगी आपको धूप से बचाएगी तो ये सन प्रोटेक्शन है इसमें तो ऐसा नहीं कि आपने आज लगाया और आपको कल से गोरे हो गए ऐसा नहीं होता प्लीज़ धूप से बचाएगी तो उसे लॉन्ग टर्म में रिजल्ट मिलता है तो ये आपको आपकी एज को ही रोक देता है कम कर देता है आपको इस फोटो डैमेज को होने नहीं देता बाकी साथ ही साथ इसमें एंटी है तो वो रिवर्स कर देगा तो एंटी एजिंग भी है तो स्टेट यून विद डॉक्टर अवनीत गुप्ता कोई भी दिक्कत हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए मेरी आईडी डॉक्टर अवनीत गुप्ता मैं आपका वेट कर रहा हूँ वहाँ पे अगर मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ मेरी किसी भी फोटो में जाके मैसेज कर देना कमेंट कर देना मैं नोटिफिकेशन में देखूंगा और जाके फट फट फट रिप्लाई कर दूंगा कोशिश करूंगा सबको रिप्लाई करने की बाय